قدرتي وخليتيني نعاني حطمتي قلبي وحناني كل يوم نشوفك في منامي شمعة تضويلي في ايامي سكنت في قلب اللي عاد قلت حكاية حبي مات رجعتي طالبة مني سماح قلت لك خسر الزمان وفات يا خاينة ضيعت عمري معاك حطمت قلبي كويتني بجفاك يا خاينة ضيعت عمري معاك حطمت قلبي كويتني بجفاك علاش اليوم تعطي القلب اللي بغاك غرق عقلك ومشيتي بهواك نسيت اللي فات لله ونسيت العشرة فبست الأسباب لله بعتيني بقشرة نسيت اللي فات لله ونسيت العشرة فبسط الأسباب لله بعتيني بقشرة يشتفعي تبسيمة من بعد الدمعات شي ينفع والله صبري ديما مدام حياتي مشات من يا عيني وعدي بكيت وما حنيت ونيا عيني وعدي بكيت وما حنيت يا حكايتي في الغرام من شي بالراس حبيت نشوف عذابي وحدي منبقاش بيه للناس حكايتي في الغرام من شي بالراس حبيت نشوف عذابي وحدي من بوحش بيه للناس ماني يا عيني وعدي كي بكيت وما حنيت ماني يا عيني وعدي يا ماني يا أماني يسمع نجوم الليل يسمع تغني معايا بالرغم الله ففري لوادي أماني يا أماني